welcome back my channel new video जिसमें गैस फ्री फायर में अगला फेडेड विल आने वाला है तो जो गैस इंडियन सर्वर पे आने वाला है जो मैं आपको दिखाता हूँ गैस तो इससे पहले गैस वीडियो को लंबा न करते हुए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो गैस चलिए तो गैस आपको मैं ले चलता हूँ चलिए तो गैस लकड़ा चलते लकड़ा में जाने के बाद में यहाँ पे पहले बैन में एंटर करते हैं तो गैस आपके सामने ये बंडल दिख रहा होगा जो कि बहुत ही रेयर वाला बंडल है उसको सॉरी मनुष्य लग रहा मत करो रन लो रन लो बहुत बुरे लग रहे तोबा तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया गजब बेचती है समथिंग बेटर है गैस तो यहाँ पर आपको magic cube token and cobra token and ये आर वगैरह और ये इमोट बहुत बढ़िया गई पे इमोट भी यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे स्केटबोर्ड भी है गैस तो गैस ये फेरत दिन अगला आने वाला है फ्री फायर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट गैस आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो चलिए गए मिलते हैं एक नए वीडियो में